была куча мусора вывалена. Пару дней назад ее убрали. И, видать, тот же человек по привычке уже не на дороге бросает, а вот здесь вот почти в поле. Ну а кто здесь с дороги кучу убрал, большое спасибо.